Всем привет. Да. Всем привет, всем привет. Эм, э, с великой э, Днем Победы. Да. Ну, сегодня мы празднуем э, э, э, э э, хороший, хороший день. Ну, я просто эм, хотел... Я не буду, я не буду надолго. Ça veut dire que je dis quand tu veux. Je t'en prie, ça part, ouais. En fait, déroule le compteur rapidement, c'est bon Я не буду надолго. Да. Э, привет, Маша, привет, как дела? Привет, Милена. Да. Ну всем я не буду надолго. Я просто хотел э, э, э, с праздником. Да, сегодня был хороший день, да. С праздником, Милена. Да. У меня тоже отлично. У меня отлично. Я был сегодня на параде. И потом я был там на Гордика. Мы потанцевали. Э, э, пилот да iti samalyon, vodye speznya samalyon nou ti pa vahinski, nou ti pa. Mi zila li kakwe te tam tanyets, mi patan se vali tam, vapche bel haroshidyen, mi patom ya pashol na rabotu. Настя, привет, днем победы, днем победы. Да. Ну, надеюсь, у вас все хорошо. Я зачитаю э, сегодня Эм, у меня песня... Так, я зачитаю это сейчас. Я зачитаю э, «Ветеран», и потом зачитаю э, э новую песню, которую я, я вчера э, вложил. Да. Но ну, сейчас начала «Ветеран» зачитаю. С ним еще раз, э, с днем победы. Я не буду надолго, как сказал. Мгм. Э, вот. Сейчас я сначала зачитаю ветеран. Вот. Я люблю яблоко, да. Россия, Камерун, Спасибо, ветеран, спасибо за победу, спасибо, солдат, спасибо за защиту, спасибо, ветеран, спасибо за победу, спасибо, солдат, спасибо за защиту, ветеран, солдат, спасибо. Di bad sad kristan, mi nou ka led nan sad Di pou li tam za pole boya Mi nou ka ispas pa gibli shto visanu Zashiti, prawa shizli zabule Toka uti shezi dumali Istadali revivali Sibia pa shedovali Od papa mami жени От дочка сына семьи Уехали туда на поле боя Поехали Спасибо, ветеран Спасибо за победу Спасибо, солдат Спасибо за защиту, спасибо, ветеран, спасибо за победу, спасибо, солдат, спасибо за защиту, ветеран, солдат, спасибо. Естественно, наша великая, эти благодаря вам. Здесь сегодня мы гордимся, гордимся vami Siwona Yesu dat na pole boya Avi veterani s nami Nuti labu tom što Siwonjažni soldat Eti zavtražni veteran Podpačimo moj tolpis Nimi sem vas blagadarim Spasiba veteran Spasiba za prabjedu Spasiba soldat Spasiba za zašitu Spasiba veteran Spasiba za prabjedu Spasiba soldat Zaza Shindu, veteran, soldat. Spasiba. Alishinya rasi Kameruna, aliojin Haroshi rasi avilika ya strana itakiruska ya vishachistaya sekakatuvapa magal panasa ya shimuvon watemu mivi kamerunya lubimbelikyu Brasil Strada zinaja, dusza czysta ja Wciąż sęga i skryna ja Jeśli kto ta prosi Francji Kamerun sęga gato Nadzieję żywać Spasiba weteran Spasiba za papieru Spasiba soldatu Spasiba za zashitu Spasiba weteran Spasiba za papieru Spasiba soldatu Spasiba za zashitu Weteran Soldat Spasiba ну вот, ветеран, я потом зачитаю новую песню, которую я написал, я вложил вчера. Песня называется My Fallen Soldier, это на английском языке, ну и там есть субтитры на русском языке. My Fallen Soldier значит мой павший солдат. Мой павший солдат. Вот я эту песню написал тоже, как Дню Победы. И тоже это для всех наших потерявших. Да все наших потерявших. Э, и э, я думаю, такой день э, мы, конечно, празднуем и тоже помним. Я думаю, что надо тоже помнить наших потерявших. Вот надо тоже их помнить. Поэтому я написал песню, ну, такую песню, и мы помним наши потерявших на поле боя, и даже те, которые были с нами здесь, потому что жизнь сам, я считаю, что жизнь сама это как ну, поле боя. Поэтому все наши потерявшие, они как наш павший солдат. Все потерявших, как наш павший, павший солдат. Вот почему я эту песню написал и называется мой павший солдат. Это на английском. Ну, смотрите, tia bu YouTube, uje vlojil vchera, i u mňa bu kontakt tože, vy можете там есть субтитры на русском языке, я буду читать сейчас на английском, если вы хотите знать точно о чем э, песня, о чем песня. Давайте в контакт, смотрите, я сейчас зачитаю. Песня только вчера вложил, кто не был вчера, э, сейчас я зачитаю. Вот. tell you, we haven't forgotten about you. On the battlefield you fail and your presence we feel. No matter the time, are the place in our heart, your presence will always be there. It's hard so hard to live without you. Where we wanna tell you for everything you have done, the sacrifice you made, sustain humanity. You fought for equality, unity, although you run for eternity. In all humility, I wanna stand to represent all humanity to express our gratitude in all sincerity. We wanna tell you for everything you've done. Thank you my falling soldier. Oh, my falling soldier. Oh, my falling soldier. Oh, my falling soldier. my brother, my friend, daddy and husband, my mother, my sister, brother or son. It's hard to know you gone, but that's very fun for me, for them, for us. You stood the gun lost Trying to break the curse, I may not be the best To represent the world, but all I expect Is for God to bless the next More than the standing as a bridge Use my rap to preach, although I'm not a priest Not expecting to be All I'm doing, following your trace Trying to raise the grace the race. My father, my brother, my brother and my sister My son and my daughter, my friend and my beloved You got forever you're gone forever. I'll never. I'll never. You're my falling soldier. You're my falling soldier. You're my falling soldier. You're my falling soldier. Привет, Женя! С праздником, с праздником! ну вот, и я вот все, я хотел, я просто хотел вам э, э, э, пожелать с праздником, просто хотел с праздником, и следующая трансляция, ну, будет трансляция, и я вам расскажу, почему я очень люблю Россию, и я вам расскажу, почему я так люблю эту страну, да. И я хочу здесь отметить, что э, моя любовь э, э, к России каждый день э, вырастет, да. Моя любовь к России каждый день вырастет. И почему вырастет, ну, я вам потом э, расскажу. Но ну, дело в том, что это великая страна, хорошие люди и э, вообще есть русская душа. Я думаю, что русская душа только в России. Ну, давайте всем э, э, с праздником еще раз и... Э, до скоро. Пока-пока.